日课吧，在礼拜一的部分，我们会逢到的是入学大禁日，而在当天呢，刚好也逢到的是台湾地区的大朋友、小朋友们开学的第一天哦。放完了暑假，请大家务必要好好的收心入学了。在这一天，非常适合到新的学校去报道，而且呢，在午时，也就是我们的上午十一点到下午的一点的这个时间。 很适合到有供奉文昌帝君的庙宇去祈求文昌帝君给你开智慧。所以呢，父母亲们，如果您家中有孩子刚好呢是入学了，不妨可以在这一天的午时，帮他到文昌帝君庙去拜拜，祈求开智慧哦。同时呢，在周一这一天呢，也很适合我们做放水的动作。 那要切记呢，在当天因为有逢到了文昌星的加持，所以呢，大力的方位呢会是在我们的西南方，因为呢西南方呢，它同时呢也是我们的这个文昌位，也管控了我们的升仓以及好运的部分，所以有需要朋友，请务必可以参考一下这个表格。那在上个礼拜呢，有很多新的朋友呢会问老师说，请问。 到底开池跟放水是怎么一回事？开池呢，也就是意味的是，如果您家中本来是有，比如说空的鱼缸或者是一个空的容器，我们可以在当天呢把水填入到这个容器里面。那再来放水的部分，就是把这个容器里面的水呢给卸掉，也就是倒掉的意思。所以呢，如果 您刚好家中，比如说你有聚宝盆，或者是你本来有一个开运的摆件，刚好在特定的位置，我们就可以在当天呢做清洗，哦，做增加水，或者是把水呢给换掉的一个动作。那切记呢，在今年也就是二零二零年庚子年呢，这些呢是特定的方位，请不要在不对应的方位，尤其在今年呢。 五黄方也就是我们的东方，还有我们的北方跟南方呢，分别有病气方哦。这些呢都是煞方，是切记不可以做放水跟开池的动作哦。好，那接下来呢，让我们继续下去来看一下，在礼拜二的部分，我们会逢到的是什么日子？在这一天逢到的是水通天和日，对，也不用太意外。在这一天呢，我们的午时。 同样呢，是可以帮我们开持得日入，尤其是如果您是刚开立一个新的公司，或者是说您想要把您的这个开运摆件、风水摆件，比如说它是有水车啊，或者是它有流动的水的，你想要在当天呢帮你催禄催财，请务必要在午时，也就是上午的十一点到下午的一点的这个时间呢来做这个。 开池的动作，那也就是我们要添水进去哦，啊，来添我们的财路进来，让财路呢可以滚进来到你的口袋里哦。在当天呢，同时呢也会逢到的是适合入宅修造的日子。大家特别呢提醒大家一下哦，在这一天呢，我们会逢到的是一个特别的日子。那这个日子呢，就是我们的这个龙静日。 那龙今日代表的是什么呢？它代表的是在当天呢是不适合去做造船，还有就是造桥。那这个一般来讲，对于我们一般人是影响是非常有受限的。但是呢，有一个项目呢是比较可能会有直接的影响，比如说，如果您刚好是住在离岛地区的朋友，呃，比如说如果您是加拿大朋友，您住在 Victoria Island。 哦，那或者是说您是在台湾的朋友，本岛的朋友，您是要到金门妈祖、好澎湖这一些，那有的时候可能是坐船，或是我们讲的 ferry，甚至有的时候是，如果您是到呃淡水渔人码头，那我们可能会坐渡轮什么的。切记在当天我们是不要行船的哦，因为呢，在当天行船的话呢，第一个它的这个呃。 海上的这个水气呢，那边的磁场呢，对我们人呢是比较呢会有不好的一个交汇的影响哦，所以呢也会建议在当天尽量呢就避免去做循环的动作。好，那老师要特别提醒一下，在当周呢有几个日子呢都是很适合去补度的，从当周的周一、周二、周三、周四以及礼拜天呢这五天呢都是很适合去补度的，所以老师也会特。 特地呢提醒一下每一位朋友，在当天普渡的话呢，要切记不能够拜的方位。比如说刚刚呃，我们有讲到礼拜一是适合入学大进的日子，那在礼拜一这一天普渡的话，请务必要记得哦，这一天是农历的十三号，是不可以往北方朝拜的哦。再来呢，在礼拜二这一天呢，我们的普渡的方位是不可以往西方朝拜的。好。 那老师也会提醒一下各位朋友，如果你们想要知道是说，在这个民俗的农历七月，它的典故，还有呢有什么要特别注意的地方，尤其是针对大人、小孩以及上班族，哦，要怎么样普渡不会 NG，尤其是上班族，你想要怎么样拜才可以让你的业绩一路长虹？那请务必呢要看一下老师的这个影片。 鬼门开的手运三招，还有职场的普渡禁忌，还有大人跟小孩的普渡要注意的事项，让你在当月的这个农历七月民俗月不会 NG 哦。好，再来呢，我们来看一下，在礼拜三的部分，我们会逢到的是中元节。那中元节就是我们农历的七月十五日哦。当天普渡的方位，请切记不可以往南方朝拜。那如果说您 居家的方位刚好是坐北朝南的时候，那怎么去克服这个问题呢？您在户外摆的桌子的方位呢，就请不要用直的直的摆哦，你可以把它横一个方向摆，好变成换一个方位摆，那这样子就一切就解决了。那再来呢，在礼拜三这一天呢，它就是我们讲的中元节、地官赦罪的日子，同时也逢到的是天赦日。 那天赦日呢，在一年里面大概只有四到六天这样的一个日子，所以刚好在这一天，我们来祈求普渡的话，哦，或者是回向功德，它的这个回向的效果呢，会是双倍的，而且呢，赦罪的部分呢，被赦免的的这个项目呢，哦，还有包括就是呃，能够减免的项目也会特别的多。 所以老师会建议，如果有需要，呃，帮亲人或者是已故的亲友去做这个相关的法会的话，在这一天呢是不二人选哈。那再来，老师要特别提醒一下，呃，我们在礼拜四这一天呢，刚好会逢到的是我们的三元四将。那三元四将呢，它也代表的是是和我们补运的日子哦。所以有需要补财库的哈。 我们可以不妨参考在周四这一天哦，补财库。那切记呢，我们的库签上面就一定要写上自己的姓名跟地址，还有你的出生年月日，那这样子才能够确实的做到转运补库的一个效果。至于在周五的部分，我们会逢到的是麒麟日，那麒麟日呢，就是大力荧幕前的男性朋友的日子。那切记哦。 一般麒麟日老师会说可以补运啊，可以求官路啊。可是，在这一天有一件事情要特别留意的，因为这一次的麒麟日刚好逢到了天贼星，所以呢，在当天你所要做的任何祈福的动作，不可以求财，因为呢，这个财很容易呢给了你又被劫走，所以不如不要求，有一些比较实际的，比如说升官，这样子会比较好。OK。 那再来就是礼拜天、那个六的部分了。我们礼拜六呢，这一天逢到是天罡日。天罡日呢，也意味的是说，在当天的我们呢，要守住我们的底气。所以在当天是不宜吃牛肉相关的食品，比如说牛肉汉堡、牛肉面、牛肉汤相关的食呢，请尽量避开，会对你的运势会比较好的。再来就是我们礼拜天的部分。 在这一天，我们会逢到的是诸神朝天的日子，同时也逢到是大偷休日。家中有任何的百事、大型百事、床建需要去做移动的、好瞧一个位置的，都可以在当天去做。那不用特别去择日。那但是如果你有想要还愿的朋友，切记在礼拜天这一天，神明都回到天台天庭哦去做汇报了、开会了，所以在这一天呢就不宜去做还愿哦。 那礼拜天这一天也是适合我们做开池还有放水的日子，所以有需要的朋友不妨可以再参考一下，在当天在特定的方位看你要求什么，就在特定的方位摆上一盆水，或者是把原来的那一盆水给倒掉。好，那再来呢？老师要特别提醒一下，在周日这一天也是很适合做普渡的哦。 那在这一天普渡的朋友呢，请切记不可以往南方朝拜。不过呢，在这一天，因我们要特别去注意一下哦，在这一天，因为有逢到那个特定的一些神煞的影响，所以在这一天做普渡的朋友，只适合如果你是在社区普渡，因为你的安置的这个呃普渡的东西呢，都会是放在户外或者社区的门口。 尽量居家的，不要再居家拜，好，尤其是针对礼拜天这一天哦。好，以上呢是当周的重要日课吉凶。那再来，让我们来看一下，在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先，第三名是属猴子的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是我们属马的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。这三个生肖的朋友呢，在当周呢，你们的自信呢是。 相当的满的，而且呢，你想做的事情呢很多，所以不妨呢，在这个礼拜好好的呢，让你的这个 performance 呢可以达到一个一致。在工作上呢，可以选择一些比较有挑战性的任务来执行，因为在这个礼拜你是比较不会气馁，也比较不会受挫的，而且会有比较多的贵人来协助你哦。所以在这个礼拜，只要你去做一些你平常不太会去碰的案子。 在这个礼拜都很容易可以做出耀眼的成绩哦。再来呢，老师也会建议这几个生肖的朋友，在这个礼拜尽可能全心全意的投入在工作。不过呢，也要特别留意，当你全心全意投入在工作的时候，你们可能很难免呢，会对你的另外一半或者是伴侣哈，会有所忽略。不过呢，对方呢会迁就你，并不会因此而埋怨你，所以这是算是还好，你懂我的意思吗？ 那在这个礼拜呢，这三个生肖的朋友呢，财运上呢也算是不错的哦。不过呢，要切记一下，如果你有想要做短期、短线操作的投资的话，请务必要看准时，而且不要操之过急哦。再来，让我们看一下，在当周个别生肖的运势有什么特别需要留意的地方吧。首先呢，第一个生肖是我们属老鼠的朋友，在这个礼拜呢是属于借机上位的一个礼拜。 也就是，如果刚好有在做一个案子，本来是别人在主导的，可是后来呢，他临时退缩了。那，那你又有把握自己可以去胜任这个职务的时候，请你要赶快借机上位。所以，在这个礼拜呢，借机上位的意思是代表，请你只要抓到机会，可以表现，可以让自己展现自己的才能，可以让对对方，比如说长官或者是业界的人看到你的成果。 业绩效率，请你务必要在这个礼拜把自己卡上那个位置，因为一旦你卡上了，未来这个位置可能就会是稳固的，都会是你的。那属老鼠的朋友呢，一定要让自己在这个礼拜有多一点的机会可以探头，因为它也会相对代表是成功。那请你们呢，在这个礼拜留意的天数呢是星期一哦。下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜呢。 必须要面临重新规划，而这重新规划可能会意味的是，比如说刚开学你碰到了新的导师，或者是你到了一个新的环境报道，到一个新的公司去任职，或者是你换了一个跑道，你要去重新熟悉这个市场等等的。那这边呢，就要重新去规划你的学习计划，或者是人际上面呢，要怎么样呢去可以更协调，让整个团队呢可以整个动起来。 在这个礼拜，切记呢，不要慌，也不要乱了你的分寸跟你的脚步，这样子才可以呢，有更有把握的让自己的事情呢都一切很顺遂哦。属牛的朋友在当中要留意的天数是星期二以及星期五。下一个生肖是我们属老虎的朋友，在这个礼拜，请务必要摆低姿态，摆低姿态也意味的是，请你呢在沟通上面也不要太过的咄咄逼人。 让对方呢有多一点缓旋的空间，可以去做思考，再来去看评估，是说你的方向或者是你的想法是不是呢比较有建设性？因为有的时候你的想法比较前卫，别人没有办法一时第一第一时间呢就立刻去消化，所以他们会 pending 没有办法立刻给你直接答复。就在这个时候呢，请你务必要摆低姿态，不要让人家觉得好像就是你就是对的，一定凡事都要依你为主。 给对方一点思考的时间，这样子呢，那么才会更觉得你是一个很比较 OK 的人。那再来呢，属老虎的朋友呢，也切记哦，在这个礼拜，如果有需要别人帮助的时候，请不要逞强，也不要觉得好没有面子，因为人都有需要别人帮忙的时候，也会有出 trouble 的时候，请别人帮忙，一点都不会觉得呃太丢脸嘛。 好，所以呢，请适时的请别人给你一个 helping hand，好吗？那在这个礼拜，属老虎的朋友要留意的天数是星期三。下一个生肖是我们属兔子的朋友，在这个礼拜呢，要面临的是比较容易有脾气失控的状况。如果你又是女性朋友，刚好月事，我们月经又是会逢到这周的话，请特别要注意一下你的情绪哦。 尤其是你的情绪不要影响到家庭的气氛，也不要影响到在公司团队的一个和睦的一个状况，不要让公跟私的状况呢有所影响，好吗？那属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢，老师会提醒你，脾气如果失控，就很容易会坏事，可能好的机会，人家看到你的这样的一个，没有办法控制自己的行为，就把机会给让掉了。 跑跑掉了，所以呢，在这个礼拜多带一些你平常喜欢吃的甜食或者是小零食在身上，这样子可以适时的在对的时间点安抚自己，是很重要的哦。属兔子的朋友呢，在这个礼拜留的天数是星期四，特别请注意一下这一天，情绪可能会低点再低点，好吗？下一个生肖是我们属龙的朋友，在这个礼拜呢，是属于一切平顺的一周哦。 那跟上个礼拜呢，不会有差太多的一个状况，所以在上个礼拜你过得如何，在这个礼拜呢，基本上大概就是那个样子。了。那可能你会觉得好像也没有什么好期待的耶，老师。但是有时候平凡也是一个福哦。那如果也没有什么太大的问题，没有什么新鲜事，这不就是日常吗？好，那属龙的朋友呢，在这个礼拜留意的天数是星期五哦。 还有再来就是要注意一下你的泌尿道系统，在这个礼拜切记不要繁忙而忘了去上厕所，因为你一直在憋尿，那这样子可能会给你的这个泌尿道或者是给你的子宫啊，相对的都会带来一些负面的影响。好，再来呢就是属蛇的朋友哦，属蛇的朋友呢在这一周呢，请尽量要减少发生。那这个减少发生意味的是什么呢？就是。 不是非必要，请不要呢去谈你自己的想法，因为在这个礼拜被接纳的机会真的很低，而且人家可能还会觉得我又没有问你，你干嘛要讲？理解吗？所以，属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，就请你呢管好自己的嘴，即便你很想说，那也请等到更适当的一个时候再说，那绝对不会是在这个礼拜哦。 那属蛇的朋友呢，也要记得哦，这一个礼拜低调再低调，就可以让你呢少碰到一些麻烦事。这个礼拜留意天数比较多，有三天，除了星期一，还有星期六跟星期天。所以在周末的时候，特别建议属蛇的朋友，不妨就把自己呢放生，比如说一个人呢出去看一下展览，或者是一个人呢去看一下电影什么的。 呃，让自己呢处于在一个独立的一个磁场圈，那这样子可以转换这些呃麻烦事。下一个生肖是我们属马的朋友，属马的朋友呢，在当周呢是属于全身而退的一个礼拜，而这全身而退呢，会代表是很多麻烦的事情呢，比如说你可能在帮人家擦屁股，把一些很麻烦的案子呢结尾了。 所以在这个礼拜呢，你终于可以把事情呢完成到一个阶段，哈，告一个段落，然后可以把它交出去了。那请务必呢，让你的效率在这个礼拜呢，可以务必达到这样的一个效果，那才不会我们讲的，呃，歹戏拖棚哦。好，那属马的朋友在这个礼拜并没有特别需要留意的天数，那反而可以全身而退的很漂亮，代表的是你的成绩，好，或者是你的作为是受到大家的认可的。 所以你的付出、你的汗水、你的心血是没有白费的哦。下一个生肖是我们属羊的朋友，在这个礼拜是属于胜算在握的。那属于胜算在握呢？但是呢，要特别留意的是，你还差临门一脚。所以就是我们讲八字差一撇嘛。所以必须呢，在当中，如果你想要这个胜算在前，而不是只有在握，请你务必要把你的果断，好，我们的果断性跟你的。 机动性呢，在这个礼拜要展现出来，这样你才可以呢，让你的胜算在前，而不是只有握住喽。那属羊的朋友，在这个礼拜留意天数有两天，除了星期一之外，还有星期二。下一个生肖是我们属猴子的朋友，在当中呢，你有任何的麻烦事，或者是还没有处理 pending 的状况呢？ 在这个礼拜都是可以迎刃而解的，也就是大部分的事情呢都会按照计划去进行。所以，请属蛇的朋友，请你不要乱了你的拍子，继续按照这个步骤去做，那就稳稳当当的啦。属猴子的朋友，在这个礼拜留意天数只有一天是星期四。还有要特别留意的是，在跟异性相处的时候，请你的用词遣字呢要多一点温度，不要让对方觉得。 怎么好像总是在找麻烦哈？OK，下一个生肖是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友呢，在当中呢会逢到贵人在侧，逢到贵人在侧呢，当然是一个非常好的消息，代表是只要你愿意开口，对方就会愿意出手。所以问题在哪里？你有没有开那个口？所以属鸡的朋友，如果你觉得， 这个人是个好人，他应该有机会会愿意帮我，他可能可以扶持我，他可能可以怎么样？不用可能，开你的口问一下，你就知道这个可能是等于真的了，好吗？属鸡的朋友在当中也没有特别需要留意的天数。下一个生肖是我们属狗的朋友，在这一个礼拜是属于按部就班的一周，也就是凡事请你们在这一个礼拜就按表抄课。 也不要拖队，也不要呢去多做什么，也不要去漏漏失哈，就是漏 s 少少做了什什么事情哦，把该做的事情做了，这样你才可以衔接下半个月的好运哦。那属狗的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数是星期三，还有切记呢，在这个礼拜尽量吃东西的时候要细嚼慢咽的。 才不会因此呢，比如说不小心噎到啊，或者是我们讲的积食哦，肠胃不适的一个状况发生哦。最后一个生肖是我们属猪的朋友，属猪的朋友呢，在这个礼拜呢是逢到需要频频的帮别人去擦屁股，也就是你在这个礼拜要常常去帮别人善后哦。做到这种事情真的会觉得好累，因为第一个不见得是你可能很容易可以第一时间上手的事情。 第二个是你可能分内本来还有事情要做，可是你又多了这些事情，但是呢，你有那个能耐去做这件事情，相对代表是别人对你的能力呢是有所肯定的，所以他们才委托你来做这件事情嘛。所以请你转个念头，因为这只是短暂的一个过渡时期，也让别人呢看到你的优良的表现、卓越的一个成绩哦，好不好？ 所以在这个礼拜，请属猪的朋友多加一点油。在这个礼拜，你需要极度的专注力，所以少吃一点甜食，才可以让你呢提高你的专注力。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友吧。首先，第三名是我们属老鼠的朋友，第二名呢是我们属羊的朋友，而第一名呢是我们属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 在这个礼拜呢，是非常有利于去约会啊、谈恋爱。而且，如果你是有伴侣的，或者暧昧对象的人，请务必要把他想尽办法，就是约出来一起吃顿饭，可以有助于你们呢感情升温。如果约不到吃饭，那至少呢一起看个电影吧。啊，或者是我们可以在你家，我在我家，同时我们一起看一部电影。 好，现在 Netflix 也有类似这样的这样的一个功能。那这样一起看电影的话，至少你们之后可以有共同的话题可以去讨论，那可以让你们的感情呢有一些微妙的变化哦。那单身的朋友呢，也可以很有机会呢碰到热心的亲友团的协助哦，不管是他们帮你推荐啊，或者是介绍，甚至呢你很有可能在路上呢就碰到有缘的人呢跟你相遇，然后看对眼哦。